Uongozi wa klabu Young Africans umesisitiza kuzihitaji alama tatu kwenye mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Singida Big Stars unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa CCM Liti mkoani Singida kesho Alhamisi ya Mei 4 mwaka 2023, lakini tayari kikosi cha Young Africans kimeshawasili mjini Singida kwa ajili ya mchezo huo ambao umepangwa kuanza mishale ya saa kumi uh, alasili za jioni. Afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe amesema kwamba wanatambua uimara wa wapinzani wao, hivyo watawakabili kwa tahadhari ili kukamilisha lengo lao la kupata alama tatu za mchezo huo. Na mnukuu akizungumza kwamba kila mchezo kwetu ni muhimu kupata ushindi. Tunatambua wapinzani wetu wanahitaji kushinda, tunawaheshimu, lakini nasi tunahitaji alama tatu pia. Benchi la ufundi na wachezaji kwa ujumla wapo tayari kwa mchezo na tunaamini mbinu zitaleta matokeo mazuri. Kikubwa ni mashabiki wajitokeze na kushangilia timu yao bila kuchoka. Alisema hivyo alikamwe, lakini lakini Young Africans ina alama 68 ikiongoza msimamo wa ligi kuu uh, Tanzania bara ikifuatiwa na Simba Sports yenye alama 63 zote zikicheza michezo 26. Katika mchezo wa mzunguko wa kwanza dhidi ya Singida Big Stars uliopigwa uwanja wa Benjamin Mkapa, Young Africans ilichomoza na ushindi wa mabao manne kwa moja. Sasa kesho katika uwanja wa Liti, pengine Young Africans ataibuka na zaidi ya mabao manne ambayo aliyapata awali. Mimi sijui, tushuhudie dakika tisini zitakwenda kuamua mchezo huo, na timu ambayo imejipanga e, ubora utaamua. Tadeusz von Bismarck, karata yako sasa wewe unampa nani? Young Africans ambaye yuko ugenini au Singida Big Stars ambaye yuko, yuko nyumbani ambaye pia na kisasi cha kulipa zile bao nne ambazo Young Africans alizipata akiwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Toa komenti zako hapo kwenye pande ya comments, Zeno kwa mpija mwingi kweli kweli.